හයි අදවල්ඩ් රඩියෝ ඩේ රඩියෝ කියලා කියන්නේ වාගේ හොඳම යාළුවෙක් දුකට සැපට ශා ශායෆම් කියලා කියන්න ඇත්තට මගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉතිං වල්ඩ් රඩියෝ ඩේ අපි ආව ඔයාට චුට්ටක් කතා කරන්න අපි ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඇතරම රේඩියෝ එකට ආපු මගේ රේඩියෝ ලයිෆ් එක කියල කියන්නේ පුංචිම කාල ඇතටම මටත් ලොකු හීනයක් තිබුණා රේඩියෝ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න හැබැයි මගේ ලයිෆගේ කවදාවත් හීනකවත් තිබුණ නැහැ ශායෆම් එකට ජොයින් වෙලා ශායෆම් එක ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න මට ඉරක් ලැබේ කියලා මොකද මේගේ ලොකු දැනකට එන්න එක ලොකු හීනයක් ඇති ඒ හීන වෙනුවෙන් මංගොඩක් කැප කිරින් කරලා තියෙනවා මංගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා මතනය කැප කිරීම බලාපොරොත්තු තමයි මගේ හීනේ මේ වගේ ලොකු තැනකට මා වරගෙන එන්න ලොකු උදව්වක් වුණේ ඉතින් ගුඩ් මෝනිින් ශා ප්‍රෝග්‍රම එක ගැන කියනකොට අපි සතිය දවස්වල උදෑසන හත්තේ ඉදම් දහය වනකම් ඔයාලව පුළුවන්තරන් හිනස්සලා තියන්න උදේ මෝනි ්‍රයිවක ඔෆිස්සන ඔයාට හොඳ ්‍රීෆ්‍රෙෂ් මූඩ් එකක් අරගෙන දෙන්න පුළුවන්තරන් ට්‍රයි කරනවා මහිතන අපේ උත්සාහය සාර්ථකය කියලා මොකද අපිට ලංකාවේ තරක් නෙමේ ලංකාවෙන් එපිට ගොඩක් රටවල්වල ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැම කෙනෙකුගෙම ලොකු ආදරයක් හම්බ වෙනවා. එයාදර මොන වගේද කිව්වොත් දැන් දහනක් දිරගත්තොත් මගේ උපන්දිනේ සමයිට අපේ ගෙදරායට අකම අමතක වුණත් ඒක මට අමතක වුණත් මගේ ලිස්නස් ලගෙන් එදාට ලැබෙන කේක්ස් රෝසස් ගොඩක් ඒටිකත් අරගෙන තමයි මම හවසට ගෙදරයන් ඉතින් මංහිතනවා ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් මේක ජොබ් එකක් නෙවෙයි මේක හරිම ලස්සන එක්ස්පිරියන්ස එකක් කියලා මට අයයි මදක් කරනවා ඉතිං වල් රේඩියෝ ඩේ මං අද දවස්සේ මේ විශේෂම මේ කියන්නේ කතා කරන්නේ මගේ ආදරනය ෆෑන්ස්ලට ඒවගේම ශයෆම් ලංකාවේ අංක එකේ සිින්දු රේඩියෝවත් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට මම එක අවස්ථාවක් කරගන්නවා තැංකෝ කියන්න අයිලෝ කියල කියන්න හැමදාම විදියට අපිත් එක්ක ඉන්න හැමදාම ඔය විදියටම ශයක්ඉන්න අපි හැමදාමවා වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් අරංගන්න බලාපොරොත්තුවය ගන්නවා එනම් හැපි වල් රේඩියෝටේ බයි මං අංජුව.